ini kita ke bahan USB tentang epitel jadi jaringan epitel ini ada transisional, cuboid, selapis, columnar, selapis, kuamos, komplek, dan kornifikasi maupun yang kornifikasi dan juga epitel bertingkat semi silindris ya ini epitel transisional jadi selnya ini pada lapisan apikal berbentuk mirip payung ya. yang apikal mirip payung itu lebih lebar dari squamosen. lalu ada lamina propria dan jaringan ikat tidak terinvaginasi. jadi membran basalisnya tidak ada lekukannya lalu ada bentuk peralihan epitel squamous dan kuboidnya kuboid dan squamous ini oh. pada lapisan tengah ada lapisan sel polihedral ya squamous squamous ini bawahnya kuboid. di tengahnya ada sel polihedral Nah ini transisional ini jadi karena dia transisi. Ini nanti mudah terjadi keganasannya. Contohnya di survei Dinas Sukaring karena bentuk epitelnya tadi dari squamous ke cuboid itu terkait dengan yang namanya metaplasia. Selanjutnya adalah sel epitel kuboid selapis. Jadi ada kuboid ini sel yang sumbu panjang dan lebarnya sama ya. Ini penelitiannya. Jadi kalau dia selapis susunannya eh, selapis ya. Eh. satu lapis lalu lamina proprianya tidak invaginasi ya. lamina propria invaginasi lalu membran basalis rata ya selanjutnya epitel kolumner senapis jadi seluruh selnya ini menyentuh lamina basalis dan lamina apikalnya. ini uh, pembeda untuk pseudo kompleks jadi ini memang dua lapis ya. kalau pseudo kompleks itu hanya seolah-olah saja dia dua lapis padahal ada perbedaan ketinggian saja jadi tampak seperti dua lapis ya. lebih lalu inti sel tersusun sejajar inti sel tersusun sejajar di lapisan tengah ya ini biasanya penjuluran pada mikrofili ya. di saluran cerna ya. oke selanjutnya adalah epitel squamous kompleks non kornifikasi jadi lapisan apikal puncaknya ini sel pipihnya lapisan apikal. nah si sel ini ada inti ya nah lamina basalis ini adalah ini lamina basalis sel kolumnya rendah ya. atau kuboid polihedral dan pusat germinasi lebih gelap germinasi gitu ya Oke, selanjutnya epitel squamous kompleks kornifikasi. Jadi masih sama ini. Apikalnya lapisan apikal itu sel pipih ya. Nah, sel pipihnya ini tanpa inti. Sel tenggelam dalam struktur keratin. selanjutnya kan di lamina basalis itu ada sel kolumner kolumner rendah atau kuboid ya dan polihedral lalu lamina proprianya ini terinvaginasi napropria berlekuk ya lalu ada kolumner pseudo stratified pseudo itu artinya semu ya strati stratum berlapis maksudnya. Jadi ini sebenarnya semuanya adalah sel epitel kolumner. Ya. Jadi seluruh selnya itu menyentuh karena dia semua ini seluruh sel ya. sentuh lamina basalis tapi tak semua capai apex nah inti selnya ini tidak sejajar ya inti sel tak sejajar dalam barisan isi bagian yang agak lebar ya. yang agak lebar dari selnya